ቁንዳን ቲዩብ ላይ ነው የምትገኙት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የአቶ ግርማ የሺ ጥላ ሞት ጋር ተያይዞ ባለቤታቸው እጅግ የጽኑ ሕመም ውስጥ እንዳሉ ነው እየተነገረ ያለው። ይሄንንና ቤተሰባቸው ምን አይነት ነገር ላይ ነው ያሉት የሚለውን ነገር በተመለከተ ያሉ መረጃዎች አሉ። ቤተሰቦቻቸው ምን አይነት የሀዘን ምት ውስጥ እንዳሉና ባለቤታቸው በተለይም ራሳቸውን ስተው እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ቱሪስት አጠገብ ያለ ዝግጅቱን አሰናርተን በማድረስ እኔ አንዷለም እንዳሻውና ቱሪስት አብረን በመሆን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ጉንዳን ቲዩብን ነው። ጉንዳን Tube ን like፣ share፣ subscribe፣ comment ማድረግን አትርሱ። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ቱሪስት ጋር ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቱሪስት እንግዲህ እንደምን አልክ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለን። የአቶ ግርማ የሺጥላ ባለቤት እጅግ በጠና ህመም ውስጥ እንዳሉና ቤተሰቦቻቸውም እንደዚሁ በተመሳሳይ መረጃዎች አሉ። አንተ ጋር ያለውን ነገር አጋራን እባክህ። አዎ በጣም የሚያሳዝን ነገር ተፈጥሯል። በድጋሚ ባለፈው ይሄ ክስተት ከተፈጠረ በኋላ ባለቤቷም ያው ትንሽ ህመም ገጥሟታል ማለት ነው። ይሄ ከድንጋጤ የተነሳ ነው። እስከ ቤታቸው ድረስ ህጅም ለማየት ሞክራለሁ። ትላንትም ያው አንተም በቀብሩ ላይም እንዳየሃቸው ትንሽ ራሷን የመሳት ያህል እንደዛ እንደዛኔ ስሜት ላይ ናቸው ማለት ይቻላል። ባለፈው ይሄ ግፍ ሲፈጠር ከመስማታቸው የተነሳ ይሄ ችግር ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። እስከ ዛሬ ድረስ ያው መንቃት አልቻለችም። ያው ቆማ ትሄዳለች። ግን እራሷን ስታለች የት እንዳለች እንኳን አታስታውስም የሚባለው ነገር ሰምቼንም ዛሬ ሄጄ ለማጣራት ሞክራለሁ። ግን ሁኔታው እንደዛ ነው ያለው። አለም ቱሪስት እንግዲህ ቤታቸው ድረስ ሄደህ ባለቤታቸውም እንዲሁም ደግሞ ልጆቹ በጥቂቱ የጤና ችግር ላይ እንደደረሱ ነው መረጃዎች ደርሰውኛል ስትለኝ የነበረው እና እጅግ ልብ የሚሰብር ነው። ቱሪስት ያሳዝናል በጣም እንኳን ለቤተሰብ ይቅርና ለእኛም ከብዶናል አይደለ? አሁን የባለቤታቸው ጤና ማጣት እንትን የሚል አይደለም፣ በቃ የሚጠበቅ ነገር ነው ማለት ይቻላል አይደል? አዎ ይጠበቃል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚፈጠር ነገር ነው። ምክንያቱም ነገሩ አስደንጋጭ ነው። ግፍ ነው። በጣም ግፍ ሰው ላይ ሲፈጠር ሁላችንም ጋር አለ። ሁላችንም በእርግጥ ደንግጠናል። ግን አለ አይደል ነገሩ ወደ እሷ ዞረ። የራሷን ስታለች። በእርግጥ ከዚህ በፊትም ሰምተናል። ለምሳሌ አሁን አጫሉ እንደዛ ባለፈው ሲገደል የአጫሉ እንደዛ ባለቤት እንደዛ አይነት ነገር ተከስቶ ነበረ። ይሄም ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው የተፈጠረው በእርግጥ በጣም በጽኑ ራሷ ስታለች ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ክስተት ነው ብያለሁ እኔ በበኩሌ። በጣም እንግዲህ በሟች ቤተሰብ ላይ አሳዛኝ ክስተት ተሰማ ብለን ማውራት እንችላለን። እንግዲህ ምክንያቱም አባታቸው ሞቷል፣ ለልጆቹም አሁን እናትየው ደግሞ በሌላ ጽኑ ህመም እንደው መረጃዎች ምናልባት በአንተ አንደበት ብትናገራቸው የበለጠ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቦታው ድረስ ሄደህ መረጃዎቹን ስለተመለከትክ ማለት ነው። ከነገርከኝ ነገር አንጻር ስናገር በሞት አፋፍ ላይ እንዳሉ ነው እንግዲህ የነገርከኝ። አዎ እንደዛ አይነት <clears throat> ነገሮች አሉ። እኔም እንደዚ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ይህን ነገር ለማረጋገጥ ነበረ እውነት ለማውራት እስከ ቤታቸው ድረስ የርኩት ግን የሰማሁትና እዛ ስደርስ ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ተገላብጦሽ ነበረ የሆነብኝ። ምክንያቱም ራሳችን ስስት የሆነ የምንሰማን ስሜት አለ። ግን እዛ ሄጄ ሲያየው አንደኛ የሀዘን ስሜት፣ የድንጋጤ ምልክቶች አሉ። ከዛ በጣም ያሳዝናል። በአይን ታያለች ግን ራሷን ስታለች። ራሷን እንደሳተች ማንም ሊገነዝብ የሚችል ነገር ነው። ከዛ በሐኪም ዙሪያም ሄዳ ራሷን treat እንዲታረግ ተሞክሮ ነበረ። ግን ትንሽ በቤቷ ሆና treatment እንዲደረግ የጤና ባለሙያዎችም እዛ ይገኛሉ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ነገሩ ነገሩን መጀመሪያ እንደሰማችው ነው የደነገጠችው። ይሄ አዘንጋጅ ዜና እንደሰማች ነው የደነገጠችው ማለት ይቻላል። ከዛ ጊዜ ጀምራ ከዛ time ጀምራ የራሷን ስታለች ማለት ይቻላል። ግሩም ድንቅ ነው በጣም ምንድን ነው አሁን ማለት ይቻላል ለዚህ ጉዳይ እንደ ባለቤት አይደለም እንደ ሀገር መሪም ለቤተሰቡ ምንድን ነው ካሳ ሊሆን የሚችለው ብለን ማሰብ እንችላለን። ምን ይከሳቸዋል? አሁን ቤተሰቡንም እንደው ፓርቲውንም ልል እችላለሁ፣ ሀገርንም ምን ይከሳል? እስቲ አሁን ሰውየው ሞተዋል። okay በጣም ጥሩ። ይሄን ምን ማለት ይቻላል እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር ሊክሳቸው ይችላል። ምክንያቱም ሁላችንም የእግዚአብሔር ፍጥረታት ነን። እሳቸውም አቶ ግርማ ሽጥላም ያው ባልተጠበቀ ሁኔታ ነበር ግፌ የተፈጸመባቸው። ስለዚህ በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር ልክሳቸው ይችላል። ምክንያቱም የሆነ መልካም ነገር ሊከሰታቸው ሊከሰትላቸው ይሁን ወይም ሊገጥማቸው ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ይሄን ደግሞ ምክሳቸው እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን እነሱ እያስቡ ያሉት ምን አለበት አሁን እነኚህ ግፍ አድራጊ ሰዎች መንግስት ለህግ አቅርቦ ተገቢውን ህጋዊ ቅጣት ህጋዊ እርምጃ ቢወስድባቸው የሚለውን ሀሳብ አሉ። ስለዚህ ካሳቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር መንግስት አንደኛ እነሱ ለህግ ሲያቀርብና ተገቢ ቅጣታቸውን ሲያገኙ ይህም አንደኛ ሌላኛው ካሳ ሊሆን ይችላል ማለት እንችላለን። አዎ የኢትዮጵያ ደህንነት መረብ <clears throat> ኤጀንሲ ገዳዮችን አግኝቻለሁ ብሎ መረጃዎችን አውጥቷል ምታውቀው ምናልባት ግን እርምጃ ይወስዳል ብለን ማሰብ እንችላለን። እንደ መንግስት አሁን ካሳ ሊሆን ይችላል ብለን የምናስበው እንደ ሰው ስናስብ ፈጣሪ ያልከው ነገር እንዳለ ይሁንና እንደ ሰው ስናስብ ግን ካሳ ሊሆን ይችላል የሚባለው ቢያንስ ገዳዮቹ ተይዘው የሆነ እርምጃ ሲወሰድ ማየት ነው እንደውም አንዳንድ ሰዎች የገደለ ገድለውታልና ይሙቱ የሚል ቃላትንም ሲያወጡ የነበሩ አሉ። ከመንግስት ጋር ተያይዞ አሁን እውነት ይዞ ለህግ ያቀርባል ብለን ማሰብ እንችላለን። ማሰብ እንግዲህ እንችላለን፣ ግን ወደ ተግባር ስንገባ ላይሳካ ይችላል። ምክንያቱም ይሄ ነገር የተቀነባበረ ሊሆን ይችላል። ከውስጥና ከውጭ የተቀነባበረ ነገር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ አክተሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይኖርና ውጭ ቢሆን ይሄን ለህግ ለማቅረብ ከባድ ለሆነ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። አስፈጻሚው እዚህ ሆኖ actor ኡ ውጭ የሚሆን ከሆነ በጣም አስፈጻሚውን ትይዛለ። ይሄ ነው አስገደደኝ ብሎ እንትን ማለት ይችላል። ያን አስፈጻሚውን ግን ለጊዜያዊ የህግ እንትን ማስገባት ትችላለ። ከዛ በኋላ ነገሩ complex እየሆነ ነው የሚሄደው እና እንደዛ አይነት የፖለቲካ ጨዋታ እንደዛ ነው። ብዙ ኔትወርክ አለ፣ ብዙ connection አለ፣ ብዙ በብዛት collaboration የተደረጉ ነገሮች ስላሉ ለማስፈጸም ይቸገራል። ስለዚህ በተቻለ መጠን መንግስትም አንዳንድ ሰዎችን በተቻለ መጠን ለህግ ቢያቀርብና ቤተሰቦቹም የሆነ እፎይታ ቢያገኙ በጣም እጅግ በጣም መልካም ነው። ይሄ ይሆናል የሚል ነገር እኔም እጠብቃለሁ። ምናልባት ግን ወጣ ያለ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። በዚህ መሀል ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋል እና የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ዕጣ ምን ይሆናል? ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚያልፈው አልፈዋል። የሚያሳዝነው ይሄን ነው። በፖለቲካ ውስጥ የሚያልፈው አልፈዋል። ሌላ ሹመት ይደረጋል። ይሄ ነው። ይሄ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። የሚያልፈው ያልፋል። ከዛ ሌላ ሹመት ይደረጋል። የሚቀጥለው ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ግን በአቶ ግርማ የሺጥላ ቦታ በጽህፈት ቤቱን ምናልባትም የሚቆጣጠር ሰው አስቀምጠው ይሆናል ብለን ማሰብ አንችልም ወይስ እንችላለን? በዚህ ሰዓት እንግዲህ በዚህ በሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ ግን በተግባር ትንሽ ሊቆይ ይችላል እንጂ በሀሳብ አሁን በዚህ ሰዓት ተፈጽሞ ይሆናል ይሄ ክስተት ትንሽ እስከምረጋጋ ተብሎ ጋብ ቢደረግም ያው በሀሳብ ታስቦ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር ደግሞ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ባይ አዎ በትክክል እንግዲህ ቱሪስት መነሳት ስላለበት ነው። ማንም ሰው የሚያነሳው ጥያቄ ስለሆነ ነው። አንተን የሚመለከት አይደለም። አንተ ግን ቤታቸው ድረስ ሄደ ሀዘናቸውን ተጋርተ ያለውን መረጃ አቀብለህናል። ሌሎች ምንጮቻችንም እንደሚያመለክቱ ከሆነ ብዙ የቤተሰቡ አባላት እጅግ በጣም የጤና ችግር ላይ እንደሆኑ ከዚህ እየተነሳ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንደሆኑ አመላክተዋል። ቱሪስት አንተም ሄደ በአይንህ እንዳየኸው የባለቤታቸው የኑሮ ጣፍንታ እጅግ በጣም አሳዛኝ ይሆናል ስትል ስትገልጽልኝ ነበረ። በግለሰብ ደረጃ ስንነጋገር እንግዲህ ለመላው ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ነው የምንመኘው። ሌላ ምንም ማለት አንችልም። ለመጨረሻ ጊዜ ይሄን ማለት አለብኝ የምትለው ነገር ካለ በልና በዛው ተሰነባበት። እኔ የምሰነባበታለው ቱሪስት okay፣ በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ማለት የምፈልገው በድጋሚ መጽናናትን እየተመኘውላቸው። በተሻለ መጠን ወደ ተረጋጋ መንፈስ ቤተሰቦቹ እንዲመለሱ ጥሪን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ሁላችንም በጣም ነበረ የተደናገጥ ነው ማለት እንችላለን። ሁላችንም በጣም ነበረ shocked shocked የሆን ነው። ዞሮ ዞሮ የእርሳቸው ሞት ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በተወለዱበት አካባቢ ነው የተደረገው የተፈጸመባቸው በተወለዱበት በሰፈሩ በአካባቢው እና የተደረገ አንድ ቀመር ነው ማለት እንችላለን። በአካባቢው ነው መሞት ያለበት የሚለው ራሱ ኦፍኮርስ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተፈጠረ። ዞሮ ዞሮ ቢያሳዝንም ምንም ማድረግ ስለማይቻል እንግዲህ አንድ ተፈጥሯል። ወዴት መረጋጋት ተመልሰን ሌላ መፍትሄ መፈለግ አለብን ባይ አዎ እንግዲህ ቱሪስት አንዳንድ ጥያቄዎች ጨምሬ ብጠይቅ ጥሩ ነበረ። የያዝነው ሰዓት እያለቀ ስለሆነ ነገር ግን እንደ ጥያቄ አነሳላለሁ ምናልባት በቀጣዩ ዝግጅታችን ላይ የሚመለሱ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ አሁን መመለስ አለባቸው የምትለኝ ከሆነ እንዲመለሱ እናደርጋለን። ምናልባት አቶ ግርማይ ሽጥላ እንዲሞቱ ወይም ደግሞ ለሞት የዳረጋቸው ወንጀላቸው ምን ነበረ? ምንድን ነው ለሞት የዳረጋቸው የሚለው ጥያቄ ይመለስ ወይስ ይደር? እንግዲህ ይህኔ ምን ማለት እንችላለን? ያው አንደኛ በአንደኛ በኩል ስናየው እሳቸው የፖለቲካ ሰው ናቸው። የፖለቲካ ሰው ስትሆን ደግሞ በብዙ አንግል ትፈልጋለ አንድ ፖለቲካ የምታራምድ ከሆነ አንተ አንድ የምትደግፈው ፓርቲ አለ ማለት ነው። የሆነ የምታካሂደው የፓርቲ የአንድ ፓርቲ አጀንዳ አለ ማለት ነው። በሌላ ይሄ ማለት ደግሞ በሌላ ፓርቲ በሌላ ፓርቲ ተፈላጊ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ የእሳቸው ፈለግም እንደዛ ሆኖ ነበረ። በአንድ በኩል ደግሞ በፋኖዎች በጣም ሲፈለጉ ነበረ ቆዩት። በቅርቡ አንድ አዋጅ ከወጣ በኋላ በፌዴራል መንግስት አማራ ውስጥ ይሄ አዋጅ ደግሞ እንዲፈጸም እሳቸው አስፈጻሚ በመሆን ይሄን አጀንዳ ሲያራምዱ ነበረ። በጣም ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ከባድ ጥላቻ ተጎናጽፏል በፋኖች በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አስፈጻሚ ሲያደርጉ የቆዩት አጀንዳ በህዝብም ዘንድ ሁለተኛ ደግሞ በዛ በኩል በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልዩ ኃይሎችም በጣም ከባድ ጥላቻ ነው ያደረባቸው። ከዚህ የተነሳ ይሄ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞባቸው ሊሆን ይችላል ማለት እንችላለን። ግሩም ድንቅ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስንነጋገር የቆየ ነው በጉንዳን Tube ላይ ነው። ጉንዳን Tube ን ቀዳሚ ምርጫችሁን አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ስትከታተሉን ስለነበረ በእውነት በጉንዳን Tube ስም ልባዊ ምስጋናችን ይድረስልን። ስንነጋገር የቆየንበት ሀሳብ ደግሞ የአቶ ግርማ የሺ ጥላ የጤና ሁኔታ የአቶ ግርማ የሺ ጥላ ህይወታቸው ከማለፉ ጋር ተያይዞ ባለቤታቸው እጅግ ጽኑ ህመም ላይ ናቸው የሚለው ሀሳብና ምን ካሳ ሊሆናቸው ይችላል እንዲሁም ደግሞ አቶ ግርማ የሺ ጥላ የሞቱበት ምክንያት ምንድን ነው የመሳሰሉ ጥያቄዎችን አነሳስተን አውርተናል። እንግዲህ ያሉት መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። እስካሁን የደረስንበት መረጃ ይሄንን የሚመስል ሆኗል። ሌሎች መረጃዎች ሲደርሱን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅታችን ለዛሬ በዚህ ያበቃል። ዝግጅቱን አሰነዳርተን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ አንዷለም ዳሸውና ቱሪስት ጎዳና አብረናችሁ ነበርን። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ክፉ